Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Kita kembali semula dalam Safriak Hari ini kita akan sambung lagi Season 3 Episode 11 Ejen Ali tanpa buang masa Jom kita teruskan Oh so kita boleh lagi start final round lah Sebab hari tu uh, apa episode lepas Filler Masa dia menggeletar Dia nervous ke apa? Uh dia nervous Diminta berkumpul sekarang Let's go! Final time Dah dah kena gerak dah ni huh? Ha? Cuma tak ada kan hmm. Itu aku gerak mu Oh Dos dengan Rizwan Kau pasti boleh lepas ni Masih tak percayakan aku Ya Ah, silakan Jemput masuk Jemput masuk Ooh. Cantik lah baju Rizwan <laughs> ha. Ada macam apa ada hiasan-hiasan tu Ukiran-ukiran Eh kan kad yang paling rare kau ada Hmm Aku tak pernah kalah kalau pakai kad ni Oh, oh Terima bagi kasih Bagi nasib kan? baik lah ah, Aku boleh tolong kau menang Eh lah lah tu Makan sekejap Jangan mengarut pula nanti Seperti yang dijanjikan Hari ini anda akan menjadi yang pertama menyaksikan Rahsia terulung Cyberaya Uh Rahsia? Mata Arena, okey. Selamat datang ke pusingan akhir Mata Arena. Oh, tengok semua kat sini. Pertama kali So, juara ada kat situ lah. Rizwan tengok. Eh. Rizwan pernah menang, weh. Tak sabar nak tengok reaction Rizwan ni. Eh. Apa hal kau ni? Uh, uh, comot. Tak mana dia yeah. pergi. Kau dah nampak tak? Kes kat arena dulu. Tak dari boleh. Jaga dari kau. Comot ni hmm. macam second life dia kot. Kim. I hate you so much weh. Selaras. Currently ah. Bu. Okay. Bu. Fighting. aja <laughs> aja fighting. Seterusnya dari Cyberaya, Agent Alicia. Jangan kalah awas sangat. Alright, thanks. Agent Ali. Yeah! Let's go! Woo! Goosebumps, boy. Here we intro. Siapa apa? One versus one versus one versus one ni? Kali akan PVP. elemen keseluruhan arena. Kamu perlu mendapatkan lencana yang akan menjadi nyawa kamu bagi pusingan ini. Ah. Misi kamu adalah untuk jaga. menempaskan peserta lain dan ambil lencana mereka. Ya, jaga lencana ataupun ambil orang lain punya lencana. So PVP lah ni. Saya mendat beberapa peti upgrade yang akan diperolehi. Okey. Sekitar kawasan arena. Kamu juga boleh menawan capture point bagi mengaktifkan droid mata. Oh. Digunakan. Oh. Battle Royale lah. So ada zone yang akan ditutup. Last kali dia akan lawan ke atas tu lah. Uh, ada siapa-siapa ke? Ambil je lah terus. Kalau macam ni. <laughs> Aku pun ada chance menang kalau macam ni. Oh, dia capture point. <laughs> oh. Wah, siapa dapat inv invisible suit tu? Oh, dia dapat. Kim dapat. Invisio punya robot lah. Tak dapat hack Ya dia ada robot yang kuat kot Eh mana dia Nak buang masa je Tapi dia kena juga dapatkan apa coin tu Oi, Lagi dahsyat Baik aku kumpul upgrade dulu Bijak Alamak Alisha, Alisha. Apa benda bola ni buat? Oh, distract kan. Oh, dia dapat ni. Combat punya robot. Memang sedap lah dia cover. Lantunkan. Wah! Ah, duduklah kau dalam tu. Ya, sebab robot tu kat depan je kan. So, belakang Alisha kena deflect. Wah! Headshot! Weh! Sabar lah lu. Habis semua gadget dia pun habis. Dia nak stun ni ke? Oh tak tak tak. Sorry. Oh ada orang call dia siapa lagi kalau bukan? Nak pergi mana? Kalau bukan Singko hmm. Masih nak berpura-pura Ha Dos Tapi boleh jadi Orang lain menyamar sebagai Macam dia kan eh? Harap kau boleh sembunyi ha? lagi Sebab Zero Zero? Bukan Bukan, bukan, bukan Lain, lain, lain Dia punya ekspresi muka pun kita tahu Kontrol kan Haa ah. Oh ya, kontrol. Betul, dua teren jelah bakar pun kena juga. Ya ya ya, aku lupa. Sekarang angkat Colin. Kan. So boleh jadi dia kena kontrol lepas tu dia bagi apa key tu kan. Oh baik, aku asyik lupa je pasal dua teren weh. Nombor sembilan Jangan angkat. Kita dah silap. Sekejap tu Tika dia kata pula yang ni serang Jadi apa kita buat sekarang? Oh! Orang datang dah. Apa shuriken ni? Oh. Dia lain. Dengan dia punya robot ni. Oh, tak kena? Ah, tak nampak, tak nampak. Mana? Ah, kena panah lah kau. Yup, <laughs> headshot. Eh, macam ni lah saingan terkuat. Dua-dua dah tak ada gadget. Woo! Ya, aku memang nak tunggu pun dia orang dua ni lawan betul-betul. Wah! -betul. <laughs> Oh! sampai tu Alisha punya bow tukar jadi ni oh, Tongkat Untuk close combat Woo! Okay Dapat ke? Coin? Oh macam tu je Alright so Alisha ada dua sekarang ah, <laughs> Apa main taik-taik Apa benda <laughs> Berbeza betul Weh sama-sama eh <coughs> Ya asap ni terlopi lah ya. Untuk seorang yang sharpshooter Oh dia orang kerja sama eh Sana Ni tu Oh Yup, Beria. Ali. Oh, dia dapatlah coin. Dah ada tiga dah. Alicia tinggal satu je. Dia akan lawan dengan Ali. Jom, sambung. Oh. Ah, diam kau. Ya, dia bukan faham pun eh. Nah. Dia salah faham. Dia aku ah, consider apa? Rizwan sebagai orang jahat lah Tambah-tambah je dengan DOS eh Ui Ah, datang bola pula Ah, so ada orang ketiga pula terpati Oh dia orang transition antara yang apa yang berlaku dekat apa ah, uh, dekat panggung wayang tu dengan dekat sini kan eh? memang clean gila Yap, Ali pula protect. Wah. Ini bukan final. Ini bukan kerjasama. Ini oh, yang besar tu. Ha, combat. Yelah, semua robot-robot yang waktu apa training weh. Oh, karya dengan ini, Uncle dia? Kenapa dengan droid semua tu uncle? Kan. Cabar arena juga ke? Ada orang tanam tu lah microbug tu. Kan dah tuang hari, hari tu kan. Oh, no. Yap. Benda tu dah start. Mengeluarkan hasil. Pecah weh barrier Yup Apa benda ni weh Ya dia orang tak sedar pun Dia dah datang dah Persembahan yang menarik Dia dah sampai Outro lain Tapi tak seram macam season 2 lah Ya itulah dia Episod 11 Yelah kita pun nak menuju ke finale So sudah tiba masanya lah Untuk kita punya main villain Sampai ke tempat yang dia nak attack ni ha, Iaitu dekat arena ni ha, Memang macam-macam berlaku episod ni Aku tak terkata lah Dengan apa yang berlaku dekat arena Final stage Lepas tu dah kena infiltrate uh, Dengan apa Sinko Lepas tu apa yang tengah berlaku dekat pawagam tu Kita ingatkan Hisham ha, Betul-betul uh, bekerjasama dengan orang jahat Rupanya lupa pasal Mind control kan eh. Lepas tu Rizwan dengan DOS tengah lawan ejen-ejen daripada mata tu. Hey, eh, macam-macam lah berlaku. So kalau korang suka dengan reaction ni macam biasa. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa di video akan datang. Episod akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.